यूज़ करता हूँ ये करता है कभी कभी चार ही काटते हैं ये मेरा use four car forty four sixty nine महीने फुट सही है ये तो यूज़ नहीं करता ये भी नहीं यूज़ करता तू करता नहीं है हाँ। ये भी नहीं यूज़ करता काम के कुछ नहीं सुपर लेजेंड चेस्ट चलना लेजेंडरी किंग्स चेस्ट एक ही मिलेगा ना नहीं ऑप्शन तो मिलेंगे दो कार्ड में से तो कोई एक चुन सकते हो चार हजार सात चार हजार ये सही है यूज़ पंप तो बैरल है यूज़ नहीं अभी तो मिला है तुझे इधर वाले ले ले तो मैं किसी काम के लिए ये ले ले ये ले काम खेलने का मन किया ये वो सही कर रहा था थोड़ा सही रहता है मन हो तो हम्म। लेजेंड मिलता है मिलता है ये ले ले किस किस में जाता है चार का ही पहुंचेगा क्या लेगा क्या लेगा क्या लेगा क्या लेगा इतना वो करते हैं ना लॉग लूंगा मैं मुझे वही लगा था वो पैंच कितने लोग आ गए तेरे पास अभी दो तीन हो गए टोटल लेवल वन का है तेरे पास स्पार्क यूज़ नहीं करता नहीं लेवल टू का लेवल थ्री का हो जाएगा तो ये यहाँ पे वन क्यों लिखा है ये एक मिला है अच्छा पास तो साला कभी आया ही नहीं ये वाला ऑप्शन सुपर मैजिकल चेस्ट मिल रहा है Merve quando non che vedete. Thank you. लेता हूँ और उसकी से वो बढ़िया चला सेम उसकी ड्यूज चल गई कुछ है नहीं बस